Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, belum pada kita nak masuk di dalam ayat-ayat baru yang Allah Taala firman hubungnya dengan kaum Samud iaitu kaum Nabi Saleh alaihi salam di dalam surah An-Naml ini sedikit sebanyak sebagai kupah ataupun uh, kita kutik daripada sejarah yang Allah Taala firman uh, hubungnya dengan Nabi Sulaiman dengan Raja Balqis sikit sebagai tupuk tambah di atas apa yang saya baca sebelum pada ni dan beritahu kepada kita semua. Uh, boleh jadi benar-benar ni saya tak sebut dalam masa baca ayat belum pada ni. Balqis binti Hadad bin Syurahbil ataupun dalam tafsir Ibn Kathir ia katanya Syarahil. Ini adalah keturunan dia. Balkis ni adalah raja perempuan yang cerdik pandai. Dia bina sebuah istana yang sangat besar yang dihias dengan pelbagai hiasan mah perak belia tempat duduk dia dan sebagainya nama istana dia iaitu Gondam belum pada dia nak naik jadi pemerintah ataupun jadi raja ada seorang raja belum pada tu Mari nak serai dia. Mari nak serai Raja Balqis. Namanya Amru. Balqis dengan cerdik dia. Dia tahu dah katanya kalau sekiranya Amru ni jumpa dengan dia. Amru akan bunuh dia ataupun tak siwi dia naik jadi raja. Cuba kita gambar katanya. Pakat-pakat nak jadi besar belakang. Balqis bunuh raja yang bernama Amru dengan dia bui minum arak. Lepas pada tu dia bunuh. Dia suruh orang dia bunuh. Kerana apa tu? Kerana Amru berusaha untuk berapah kedudukan dia ataupun kerajaan Balqis pada waktu tu. Raja Balqis juga bina kemajuan di negeri Yaman yang dinamakan Sabak pada waktu itu dengan kemewahan, kemakmuran, kemajuan dan yang paling besar sekali yang dia buat iaitu dia buat keren. Keren iaitu tempat ladungnya air daripada tiga bukit yang besar di negeri Yaman namanya Kean itu iaitunya Ma'rib. Negara yang sangat maju. Rakyat makmur. Hidup seni. Buah-buahan. Dan segala ekonomi negara pada waktu itu. Ahli sejarah ayat katanya. Payuh nak pergi cari ataupun nak pergi banding dengan kerajaan yang diterajui oleh Raja Balqis sehingga maju pada waktu tu tu orang yang jadi hidup mewah dengan pelbagai banyak benda-benda yang Allah Taala bagi masuk pula hai istana re duk ulai lagi mari istananya dihias dengan pelbagai kemewahan yang cukup indah Raja Balkis ni ketika dia naik jadi pemimpin dia biasa takluk beberapa negara kalau kita kena kira pasal negeri-negeri yang ada pada sekarang ni termasuknya Mekah Babylon ataupun Babylon yang berada di Iraq sekarang ni siapa kepada negeri Farsi ataupun Persia di Iran pada sekarang ni nak ayat katanya takluk dia tu wah yang dia hantar orang-orang dia pergi peretoh di negara tu negara ni dan sebagainya. Dalam masa dia duduk perintah Raja Balkis sepanjang saya duduk baca ayat sebelum pada ni iaitu yang hubungi dengan dia yang berkuasa yang begitu besar pada waktu tu Allah Ta'ala beri satu uh, yang pelik dalam hidup Raja Balqis. Iaitunya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni besar kerajaan dia di sebelah Tangtonia. Iaitunya di Palestin dan beberapa negara yang besar pada waktu itu. Raja Balqis ni di sebelah selatan iaitunya Tangtontai. Jadi apabila Nabi Sulaiman tengok kepada apa ni? besarnya kerajaan Raja Balqis pada waktu itu seperti mana yang Sayyid Hurai di dalam ayat so so so tak perlu ulang eh. Jadi jin ifrit sanggup untuk nak bawa istana Raja Balqis mari di Palestin. Tapi orang yang ada ilmu seorang bukan jin tapi manusia yang Allah Taala katanya qala allazi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda qabla an yartadda ilayka tafuk Ya raya kepada Nabi Sulaiman katanya hey Nabi Sulaiman aku akan bawa istana Raja Balqis mari duduk di hadapan tuaku belum pada kelip mata nak raya katanya dia lebih daripada jin ifrit lagi di segi kuasa air dia ataupun nak bawa istana besar daripada uh, negeri Yaman mari duduk di Palestin. Orang tersebut namanya Asif bin Barkhia. Ini orang yang jadi orang rapat dengan Nabi Sulaiman. Dia boleh membawa istana Balkis dengan sekelip mata. Dengan berdoa. Ha, ini doa dia macam mana? Ni tersebut di dalam tafsir Ibn Kathir. Ia berdoa dengan kata kata, Ya Zal Jalali wal Ikram. Siapa nak pakai doa ni pakai? Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Ilahana. Wa ilah kulli syait. Ilahan wahida. La ilaha illa anta. bi bi'arshiha. Ini ha, dia kait dengan arash ataupun dengan istana raja Balqis dia sebut pada akhirnya i'tini bi arshiha maksud doa ni wahai tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan wahai tuhan kami tuhan segala sesuatu tuhan yang satu tidak ada tuhan selain engkau ya Allah bawa marilah arash raja Balqis ke sini Alhamdulillah. Apabila dia boleh bawa istana yang sangat besar mari ke Palestin pada waktu tu ketika Raja Balqis mari dengan orang-orang besar dia masuk di dalam istana. Masuk dalam istana itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tunjuk kepada Raja Balqis. Ni istana mu ke? Sebab istana Raja Balqis dibawa mari duduk dia hadap peh. Raja Balkis tengok Pak eh dia berasa serupa dengan istana aku tapi diubah ke apa? Diubah suai. Com dia tu daripada depan jadi belakang dalam ubah sikit-sikit. Raja Balkis dia orang cerdik. Dia tengok Pak, dia tak ada royak katanya ni istana aku. Ataupun dia tak ada royak katanya ha, hak ni bukan istana aku. Tapi apabila dia masuk di dalam istana Nabi Sulaiman pada waktu tu siapakah Lata yang dibuat daripada batu ataupun belia ataupun permata yang begitu kelik sehingga dia berasa katanya dia jalan di atas air itulah tuhan ayat di dalam quran katanya wasaqat an saqiha sampai dia selok betih dia dia selok betih sebab apa dia berasa katanya supaya dia jalan di atas air orang dia rakyat katanya hey tu aku Bukan tu aku duduk jalan di atas air. Tapi jalan di atas lata yang kilak dia tu. Banding supaya dengan air duduk ada di bawah. Akhir sekali. Ini ha, nak rekah mudah-mudah katanya. Ini saya baca di dalam buku ni. Iaitunya seratus. Apa? Tokoh wanita terbilang. Duk baca. Banyak dah saya dah baca. Ha-ha orang perempuan belakang. Yang dia hipung seratus orang yang terbilang iaitunya sejak daripada Hawa alaihi salam. Lepas tu turun mari siapa ke orang sekarang. Maknanya orang belum pada ni lah. Hak pasang masyhur di atas muka dunia sama ada orang Islam maupun bukan bukan Islam. Tapi kebanyakannya iaitunya orang-orang Islam belaka. Sebab ia kira katanya orang perempuan yang terbilang. Orang yang kena yang ada di dalam buku ni iaitunya Balqis. Dia panggil Ratu Balqis. Ratu-ratu ni maknanya sepengan nangam lah. Nah, orang yang uh, comel, nah, cantik, cerdik, bijak dan sebagainya. Saya baca muka akhir sekali. Duduk di muka 51. Sesudah itu Raja Sulaiman telah berkahwin dengan Ratu Balqis itu. Sebab Raja Balqis ni tak ada tu lelaki. Tapi Nabi Sulaiman ambil dia. Dia pun memeluk agama Allah dan rakyatnya oh, di Yaman terus memeluki Islam. Menurut agama Nabi Allah Sulaiman. Agama Nabi Allah Sulaiman juga terus berkembang di negeri itu. Iaitunya di negeri Yaman. Lepas pada tu Ratu Balqis hidup bersama Raja Sulaiman sehingga beranak pinak. Dia meninggal dunia setelah setahun pembunuhan anaknya yang bernama Ruhbab bin Sulaiman di negeri Antakiyah negeri Antakiyah iaitu duduk di Suria pada sekarang ini. Nah, Antaki yang kita akan temung satu perkataan ini, iaitu di dalam surah Yasin sikit lagi. Yang Allah Taala firman hubungnya dengan satu kampung apa ni yang Allah Taala royak katanya rasul-rasul dihantar kepada puak-puak Antakiyah. Rasul tu royak katanya inna ilaikum lamursalun. Ha Kamilah yang dihantar kepada kamu semua untuk seru kamu. Sebab apa? Sebab orang di Antakiyah ni adalah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semua selain daripada Allah. Ha, begitulah insya-Allah kita akan temu sikit lagi di dalam surah Yasin. Nah. Lepas tu Ratu Balqis hidup uh, baca dah saat ni dah. Nama Ratu Balqis terus dikenang dan uh, diingat dan di, di uh, ingati dengan penuh penghormatnya sebagai salah seorang ratu Arab yang terkenal di dalam sejarah alam. Ha, itulah. Nah, sikit sebanyak yang saya uh, kupah baca daripada buku tu buku ni mai royak kepada kita sebagai akhir kisah Raja Balqis yang Allah Taala royak hanya so setepak eh, di dalam Quran iaitu dia dalam suratul Namli. Nah, Insya Allah kita akan sambung semula dan selepas pada ni ayat-ayat yang berkaitan dengan nabi-nabi lain lagi dan perkara-perkara yang ada di dalam surah an-naml. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.